mavzuyimiz qiyomat haqida. Val axir, oxirat kuni. Qiyomat deb bir ma'noda insonlar vafot qilganlaridan keyin ular qabrlarida yotishadi. <coughs> Qiyom deb turishni aytadi arablarda. Qabrda yotgan odam uyg'otilib turgiziladi. Mana shunaqangi kun bor. inson dunyoda qiyin yashaydi to'g'rimi dunyoda yashashlik musulmon kishi uchun bir ma'noda qiyinga o'xshaydi payg'ambarimiz alayhissalom bir hadislari bor musulmon kishi uchun bu dunyo xuddi zindonda yashashga o'xshaydi ibodat qiladi boshqalarga nisbatan buni hayoti og'irroqqa o'tayotganga o'xshaydi harom ishlardan tiyiladi halol narsaga o'rganadi o'y hayoli bir kuni qiyomat kuni bor meni o'sha kuni uyg'otishadi turg'izishadida bu dunyoda qilgan ishlarim haqida so'rashadi degan fikri bo'laveradi inson yomonlik qilgani qo'rqadi chunki bir kuni qiyomat qoyim bo'ladi bismillahi rohmanir rohim qiyomat haq erur ey odamiy e zot xudo qur'on ichida qildi ko'p yod alloh taolo qur'onda juda ko'p aytgan qiyomat haqida qiyomatni har turli nomlagan masalan al qoria surasi bor al qoria qoria degani eshikni birov taqillatadiyu jim o'tirsangiz biroq deganda yuragingiz g'alati bo'lib ketadi obbo kim keldi ekan qoria deb taqillatguvchi degani qiyomat odamni qalbini taqillatib keladi xudo qur'onda ko'p buni aytgan har turli nomlar bilan ho'p qiyomat bo'lsa nima bo'ladi Bo'lur qudrat bilan tuprog'imiz tan, kirar jon qaytadan beshubha uzon. Bizni go'shtlarimiz, suyaklarimiz tuproqqa aylanib ketadi. O'sha kungacha balki odamzotdan faqat nishoni qolmaydi. Suyaklar butunlay yo'q bo'lib ketadi, go'shtlari yo'q bo'lib ketadi. Shu tuprog'imiz, u tuproq qayerga ketsa ham mayli. balkim u tuproqni insonni tuproqqa aylanib ketgan tuprog'ini bir kulol idish qilib yasab yuborgandir balkim uyga loy qilib shuvosh yuborgandir xullas u tuproqlar qayerga ketgan bo'lsa ketaversin ammo alloh taolo o'sha tuproqqa yana qaytadan jon bag'ishlaydi va mana shu narsaga hech ham qalbingizda gumon qolmasin beshubha u zon hech qanday shubha hech qanday gumon qolmasin taning har turli bo'lg'on bo'lsa barham qilur burnog'idek halloqi olam hozirginday tanang har turli sochilib ketgan bo'lsin bu haqda o'ylamagin olamlarni yaratgan yana o'z joyiga olib kelib qo'yadi alloh taolo qur'oni karimda aytadiki أعوذ بالله من الشيطان ayahsabul insanu allan najma'a izoma bala qodirina ala an nusawwiya banana odam o'ylaydimiki biz ularni suyaklaridan u inson o'ldi suyak bo'lib ketdiku suyaklaridan qaytadan tiriltirolmaydi deb o'ylaydimi bizni unday emas biz uni barmoqlarigacha yana joyiga olib kelib qo'yamiz shu barmoqlarigacha qaytadan joyiga olib kelib qo'yamizni ulamolar ko'p o'ylashardi bu barmoqlarigacha qaydan olib kelib qo'yish nima degani barmoqni hamma odamni barmog'ini boshqacha ekanligini birinchi musulmonlar o'ylab topgan mana shu oyatni dalili bilan butun dunyoda odamlar o'zidan iz qoldirishni bilmay yurgan vaqtlarda musulmonlar bir narsaga qo'l qo'yish kerak a qo'l qo'yish degan narsa bor unda qo'l qo'yishardi siyohga qo'y tekkizardi qo'l qo'yardi bundan uni barmoq izlari chiqardi hech kimni dunyoda bir biriga barmoq izi o'xshamaydi bunday qarasangiz hammaniki bir xilga o'xshaydi alloh taolo aytadiki mana shularni ham biz joyiga olib kelib qo'yamiz u suyak haqida gapirasanmi sen Bu qiyin emasmi? Xudo hech yerda ne ayladi bor, yaratsa qaytadan ermas bu dushvor. Bu qiyin emas. Chunki buni yo'q joydan yaratgandi Alloh. Birinchi bizni yaratganda bu yo'q edi. Hozir biz gaplashayotgan narsa bor narsa. Borini qaytadan tiriltirib qo'yish osonku ku Bizning aqlimizda-da Allohga unaqa emas, Allohga qiyin oson joyi yo'q. alloh nima qiladi udur hokim nechukkim hukm qildi tiril degach hamma olam tirildi u alloh hukm qilsa bo'ldi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون yosin surasida shu oyat keladi agar alloh biron bir narsani qilmoqchi bo'lsa allohni bu ishda işte qiladigan narsasi aytadigan gapi bitta narsa kun bo'l deydi fayakun bo'ladi alloh unga mehnat qilmaydi bo'l desa bo'ldi ho'p keyin nima bo'ladi yig'ar mahshar yerida barcha jonni so'rar bandasidan yaxshi yomonni odamlar qabrlardan turadilar qabrlardan turganda bir hadis keladi farishtalar kelib har turgan odamni tuproqdan atrofini ishqalab tuproqlarini to'kadi deydi ba'zi bir odamlarni peshonasidagi burnidagi kaftidagi tizzalaridagi va oyoqlaridagi tuproqni to'kolmaydi ekan ey robbim bizga topshiriq bo'lgandi tuproqlardan tozala deb mana bu odamlarni tuproqdan tozalolmayapmiz desa xudo taolo aytar ekan siz buni tozalolmaysiz chunki bu tuproqlar sajda tuproqlari odam sajda qilayotgan vaqtida tuproqqa tekkan joylari farishtalar tozalolmayapti ekan o'sha tuproqlar sekin sekin sekin sekin nurga aylanib qolar ekan namoz o'qiganligi mahshargohda bilinib qolar ekan olloh mana odam namozxon ekan mana odam namoz o'qigan ekan u uni narigi ham namoz o'qigan ekan namoz o'qimasachi bir oyat bor ajoyib hayron qolasiz qiyomat kunida do'zaxga hukm qilgan odamdan so'rasharkan masalakakum fi saqor sizlar nima ish qilgansizlar dunyoda shunaqa yomon joyga tushib qoldilaring nima ish qilgansizlar qolu lamnaku minal musollin ular aytisharkan biz namoz o'qimagan ekanmiz valamnaku nut'imul miskin biz zakot bermagan ekanmiz biz payg'ambarni ermahlayotgan payg'ambarni haqorat qilayotganlarga qo'shilib haqorat qilibmiz va va biz qiyomatni bo'lmadi ekan deb o'ylar ekanmiz mana shu joyda savol bo'ladi bu odam musulmonmidi uchinchi to'rtinchi oyatlarda biz payg'ambarni haqorat qilayotganga qo'shilib haqorat qilibmiz va qiyomatni bo'lmaydi deb o'ylabmiz musulmonmidi yo'qmi yo'q bu musulmon emas edi nimaga bo'lsam namoz o'qimadik dedi musulmon emas odamga namoz o'qish farz emasku nimaga birinchi gapdan biz namoz o'qimabmiz deb boshladi kofir odamlarni hammasi biz namoz o'qimaganimiz uchun azob yeyapmiz shekilli deb o'ylarkan namoz o'qimaganni azobligi qattiqligidan namoz o'qiganda yaxshiligi esa bu odam gunoh qilmadi hisoblanar ekan nimaga chunki bitta odam bir kunda besh marta cho'milsa kir qoladimi rasululloh shunaqa dedilar o'ylab ko'ringlar bitta odamni xona hovlisini ichida arig'i bor har kuni besh mahal yuvinadi kiri qoladimi shu odamni namoz shunaqa dedilar namoz o'qiyvering men gunoh qilib qo'yyapman namoz o'qisam bo'lmasa kerak demang u gunoh qiladigan namoz o'qiydi u yuvib turadi uni va namoz u odamni yomonlikdan ham qaytarib yuboradi qarishni ko'p qilib dursan va yo oz hisobini ham tilar ul bandadan boz endi o'sha vaqtda odamlardan savol so'raydi hisob so'raydi sen mana bu ishni oz qilganmisan yoki ko'p qilganmisan bir qator hisoblar berasan xudo har bandasig'a qilsa oson javobini bergusi banda o'shal on ajoyib ish bo'ladi birodarlar alloh taolo ba'zi odamga savollarga oson javob berishni o'rgatar ekan Bu ajoyib narsa. Xudodan shu savol javobga menga qiynab qo'ymagin deb duo qilib turasiz ekan. Namozlaringizda so'rang, yo Robbim, menga savol javobni qiyin qilib qo'ymagin. Xudo haqida, payg'ambari haqida, dini haqida so'raladi u yerda. Siz bu narsani bugun yaxshilab o'rganib oling va bunga amal qiling. Siz o'sha joyda qiynalmaysiz.